привет! Вы в гостях у Аси и Лёли. Сегодня мы будем плести куколку. И для начала нам, я буду использовать черный цвет для волос, белый цвет для туфелек, бежевый цвет для лица, рук и ног, а фиолетовый цвет у меня будет платье. Для начала мы должны сделать локоны отдельно. Берем одну резиночку, закрутим ее в 4 оборота. Раз, два, три, четыре. Берем еще одну резинку, Натягиваем и скидываем все четыре оборота. Это первая резинка была. Еще осталось сделать таких 7 резиночек. Натянуть и скинуть. Вторая. Третья. Четвертая. пятая, шестая, седьмая, восьмая. Чтобы сделать хвостики, вам надо сделать еще таких три локона. Но я уже подготовилась и сделала их. У меня получились небольшие такие, видите? Теперь мы отложим их, они нам сейчас не пригодятся. Делаем руки. Берем э, бежевый цвет и закручиваем 4 оборота. Лишь вы можете сделать оранжевым темным цветом. Раз, два, три, четыре Накручиваем. Берем теперь две резинки. Натягиваем и скидываем. Вот. Так сделать четыре раза. Уже второй раз мы сделали. Третий вот. И четвертый раз. Еще надо сделать такую одну руку. Но я уже ее сделала. Теперь приступим к самому процессу. Мы должны взять э, резиночки того цвета, которого вы сделали локоны. Берем две резинки и накидываем их вот так вот диагональки. еще по одной резиночке на левый столбик, на правый столбик и, там, и пряно. Теперь мы должны накинуть вот на вот эти э, столбики локоны. На эти два и на эти два. Берем один локон и накидываем. Второй локон. Тоже накинули беру третий локон, вот сюда должны накинуть. Не на прямой, а вот сюда. И вот сюда. Если уже вы хотите сделать распущенные волосы, вы должны сделать еще два локона и накинуть, и накинуть их сюда. Теперь приступим к лицу. Берем вот и два и, на, и накидываем на два-три столбика. на два столбика мы их накидываем, да? А вот здесь на три, чтобы закруглить лицо. Раз, два и три. Теперь, чтобы лицо получилось круглым, берем еще две резиночки и накидываем их вот так вот диагонально. И здесь так же самое. Теперь нам надо сделать э, шей, ну, для начала глаза. Берем 4 оборота накручиваем. Раз, два, три, четыре. Берем цвет, э, э, ну, еще одно надо вот так вот накрутить. И раз, два, три, четыре. Берем цвет лица, э, скручиваем вдвое. Вот так вот. Э, э, ну, для лучше сделать, лучше сделать сразу вот так вот. Но я, чтобы глаза получились прочными, сделаю их сразу вот так вот на, на станок. А так, э, если на крючок, они будут непрочными. И наклеиваем 4 раза. Раз, два, три, четыре. На третий столбик, если считать отсюда. Раз, два и вот третий. И на другую сторону также. Раз, три. Вот мы сделали наши глаза, чтобы они не были вот такими вот плохими, мы должны их скинуть вот на эту стрелочку. Берем и скидываем. Берем и скидываем теперь, кажется, пришло время сделать расширитель для юбки или платья. Я буду делать платье, а вы можете сделать юбку. Другим цветом просто. Накручиваем 4 раза. Раз, два, три, четыре. Берем две резиночки и скидываем все 4 оборота. И так надо сделать два раза. Первый раз мы уже сделали, и сейчас будет второй раз. берем, скидываем, надеваем. Вот наш расширитель юбки готов. И мы их должны взять э, крючок, лучную э, палочку или фломастер и накинуть туда э, вот наш расширитель для платья или юбки. И еще один такой. Раз, два, три, четыре. Берем, натягиваем и скидываем. Еще один раз такой надо сделать. Вот, расширитель для юбки готов. Теперь надо сделать шею. Берем две резиночки и вот сюда вот ну, так вот э, их на, на, на, нацепляем. Теперь уже приступим к платью. Берем цвет платья и накидываем его вот так вот диагональю туда, вот э, на эти столбики и на, на правый и на левый столбики. Делаем дальше так. Не до конца столбика, а где-то три примерно столбика, да? Вот сделали мы пока два столбика. Вот здесь еще одна сделаем. вот дальше делаем ноги бежевого цвета. Накидываем их не до конца, а где-то 2-3 столбика. Три, я накину 3. Я делаю платье. Я делаю платье, поэтому оно у меня вот так вот и получилось. сделаем туфельки. Они у меня будут белого цвета. Просто накидываем их вот сюда. Ой, и чтобы они были такие, мы должны накинуть три резиночки. Берем еще три резиночки и накидываем вот сюда. Делаем 4 оборота. Раз, два, три, четыре. Теперь нам надо накинуть руки и расширитель для нашего платья. Но сейчас мы сделаем еще и сюда. Раз, два, три, четыре. Накинем сначала руки. Берем одну руку. И вот наше плечо, и мы туда ее накидываем. Вот такие получились. И берем наши расширители. Накидываем их э, вот э, там, где ноги. Или немножко выше. Теперь нам надо сделать прямоугольники, ну, ну, такие треугольники, чтобы наша куколка держалась. Берем вот бежевый цвет, накидываем вот сюда. Еще берем бежевый цвет и накидываем вот сюда. Э, а здесь уже, уже не надо, да? Теперь берем фиолетовый цвет, цвет кофточки и, или платья, там, и, на, и вот так вот. А, Все-таки вот здесь надо сделать. Так, теперь еще берем э, фиолетовый цвет. А если вы уж хотите сделать кофточку-юбку, вот вы должны сделать только вот здесь. И вот здесь это будет кофточка, а вот это будет юбка. Можно сделать их разными цветами. Здесь уже... Так, теперь здесь берем две резиночки. Смотрите, надеваем вот сюда. Заводим за этот столбик и накидываем вот сюда. Теперь наша куколка почти готова. Теперь надо ее закрепить. Еще приготовьте 4 э, резинки, 2, 2 э, одним каким-то цветом, еще 2 каким-то цветом. делаем прямо. Левый столбик сейчас делаем. Отодвигаем э, резинку, которая с расширителем. Вытягиваем и накидываем вперед. Теперь это все должны накинуть на шею. Отодвигаем все резиночки резиночки с руками, вытягиваем и накидываем на шею. Вот сюда. Теперь мы должны сделать этот ряд. Здесь у нас три резиночки, чтобы, было, чтобы появились туфельки. проталкиваем э, там, где расширитель для нашего платьечка. Вытягиваем и накидываем вперед. Здесь надо отодвинуть резиночку прямоугольника. И теперь это все должны сейчас накинуть на шею. Отводим с руками резиночку подтягиваем и накидываем. И осталось сделать э, средний ряд. Здесь не надо ничего отодвигать. Просто берем снизу, вот так вот, и накидываем вперед. Вот. У нас получилось вот такое вот платье, а теперь с перечетами голове. Аккуратно отодвигаем, берем две резиночки, подтягиваем их и надеваем вот на шею. Теперь берем самую верхнюю резиночку. Самые там две пары верхних резиночек. Она принадлежит этому столбику. Теперь еще две верхние вот сюда накидываем. И прямо. Я сначала буду делать прямо. скором видео я вам покажу все мои поделки из резиночек. И вот здесь нам надо отодвинуть резиночки с локонами захватить нижнюю самую пару и накинуть на центральный столбик. Делаем так левый ряд. Теперь должна отодвинуть резиночки там, где лоханы, все, и захватить две самых нижних. Вот мы доделали. Берем теперь две или одну резиночку черного или цвета ваших волос. Я беру две, чтобы было прочно. Натягиваем и выводим это вот так вот. Подтягиваем. Ну вот, наша кукла готова. И мы должны снять ее со станка. И мы будем помогать. Я буду вообще это делать с помощью крючка. Потому что здесь большое натяжение, что у меня станок ломается. И серединку здесь не забыли снять. Если ваша куколка распустится, вы можете сделать новую, и вам нечего расстраиваться. Здесь глазки надо вынять. Вот куколка получилась немного кривоглазая, но думаю, у вас красиво получится. Вот снимаем. Здесь станочек поломался. Ага. Продолжаем снимать дальше. Если вы делали все правильно, ваша куколка не распустится. И растираем. Делали и снимаем теперь и туфельку, и бумажку. Здесь очень сложная туфелька, что снимать ее аккуратненько, чтобы стенок ваш не сломался. Вот. <laughs> Вот такая классная куколка получилась с платьем. И мы сейчас должны завязать хвостики. И если хотите, можно вот здесь тоже завязать и какие-то там бантики. Я возьму я, может, даже и не буду завязывать, чтобы она была с распущенными волосами. На дискотеку найдет. Вот. Вот мы сделали нашу куколку, и сегодня мы попрощаемся. Пока-пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки под всеми видео.